mamelani ke zithando zam zanibonisa inani ndifuna kuqala nixelelane wena nomhlobo wakho uba ngubani elinani aphelele baneli nani uthi uthi aphelele ngo-three forty siyavuma kutheni nithini kutheni kungavunywa um iza nqobile ku-three uthi unqobile ngu-three hundred and four masimjonge ngubani naba okay ndizawubiza oyam oyama iza iza oyam iza nawe eliminathi iza nawe hani khawulezani bafethu khawulezani bafethu okay za kunika o-hundred wena uzawupakisha o-hundred kweli nani lethu lithina linani kuqala lithina linani lethu four hundred three hundred and four okay masiyeke ngubani opakisha amakhulu pakisha amakhulu mntasi bakusha ngoba ngomha amashumi bakusha amashumi mntase bakusha imivo iphi imivo yakho nantsi andif awekho aba uthi awekho amashumi yima ke sizawukhangela uba abantu bathini utuhani amashuma wekho unyanisile very good high five well done well done well done okay ndingahlala phantsi abantwana bam lithini nani lethu 304 mangaphi amakhulu mathathu mangaphi amashumi awekho mingaphi imivo good zakwenzela enye inani thetha nomhlobo wakho thetha nomhlobo tshomi hahaha ngubani eli nani hehehe anothando uthi uanothando ngu-340 ne siyavuma okay masimjonge 300 okay uthi yena uqaphela oozero uthetha njani xa usithi uqaphela oozero sithandwa sam apha apha ngu-304 ne ehe okay ngu-304 no-340 oozero basendaweni eyi-one lo uthetha uba akho nto phi kwishumi lo uthi akho nto phi uzero kwimive very good jonga kanza kubonisa elinye inani ne okay